Ry havana malala ny Tompo, mbola amim-pifaliana no niara-baina antsika amin'izao Alahady maraina izao, hankalaza ny voninahiny ary hangata-pitahiana koa amin'ny lembanefan'ny fiainantsika. Ity alahady ity moa ry havana dia alahady voalohany aorianan'ny Paska, ka ny lohahevitra izay hitondrana an'ity fanompoam-pivavahana ity dia toy izao, Ny asa fanompoana miaraka amin'ny Fanahy Masina sy ny fahefan'Andriamanitra. ka mahagaga ny masontsika. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ravoavo amin'izao isika. Andriamanitro ianao, ka hidera anao aho, eny, Andriamanitro ka nandratra anao aho. Midera an'i Jehovah, fa tsara izy, eny, mandrakizay ny famindrampony. Mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitro ô, atao ahoana ny tsy hisaotra Anao? Atao ahoana ny tsy hidera sy tsy hankalaza ny voninahitrao? Ianao ilay Andriamanitra mandrakizay, taratr'izao rehetra izao ary Tompon'ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay Zanaka malala sady Mpamonjy anay rahateo. Tompo ô, atao ahoana ny tsy hisaotra Anao dia Ianao ilay Andriamanitra be voninahitra, Monina tampon'ny lanitra ary mitafy fahamasinana kanefa nanaiky hiondrika hijery anay mavomavo toetra. Ary nanafaka anay tao amin'ny voan'ny fahafatesana sy ny ota. Nitarika anay amin'ny fahatanterahana sy ny fiainana mandrakizay. Mangataka aminao àry izahay amin'ity alahady maraina ity, mba hazavao amin'ny Fanahinao Masina izahay, hahazoanay mahafantatra marina tokoa ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ray ô, mangataka aminao koa izahay raha manatanteraka ity mpifoha-vavahana ity, manetreha anay. Asokafo ny masom-panahinay sy ny sofim-panahinay, hahita sy handre ny Teninao, ary hahita ny asa mahagaga izay tanterahanao ho an'ny marina tokoa. Ka dia tsy hisaraka eto izahay, raha tsy nahare, ary raha tsy nahazo izany, ary raha tsy mitombo amin'izany isan'andro isan'andro manomboka izao, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Mpanjakanay ary Mpaimpahantra anay sady Mpampionona anay no angatahina izany vavaka izany, misaotra Ray ô, Amena. Aoka hinoantsika amim-pieritreretana sy fahanginana lalina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity andro ity. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra, izay nanisihana tombo-kase ho anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ry havana malala, tonga manatona antsika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Nefa tsy afaka hitoetra amin'ny loto izy, ary tsy afaka koa hitoetra amin'ny maizimaizina ilay tompon'ny voninahitra. Fa ho aminy dia tsy misy afa-tsy fahazavana, fahadiovana sy famirapiratana. Koa aoka ary isika hanetry tena eo ny hatreny, hametraka ny fahotantsika, ahazahoantsika mandray marina tokoa ilay Tompon'ny fahamasinana rehetra, ka handraisantsika fiainana be dia be izany. Mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Ry hava-malala, raiso am-pitiavana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka avy any amin'ny Tompontsika. Hoy ny Tompo, Noho ny anarako dia honika ny fahatezerako, ary mba hiderana Ahy dia mamindra fo aminao Aho. Mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Ry Ray Masina indrindra ô, tonga izao ny fotoana hiononay ny Teninao. Ny Teninao izay ampinga sy hery fiarovana ho anay amin'ny asan'ilay ratsy, ary sakafo mahavelona amin'ny fananay. Mangataka ny Fanahinao Masina izahay hidina amin'ilay tsirairay avy, ho amin'ireo mpanomponao izay hitondra ny teny, ka mba hianao no hiteny amin'ny alalan'ny Tompo ô, ary ho aminay koa mba tsy ho mpiheno fotsiny ihany, fa mba ho raisinay ny teny, ka hiainanay sy hivelomanay isan'andro. Mitenena Tompo ô fa mihaino ny mpanomponao, amin'ny anaran-tsonin'i Jesoa Kristy no angatanay izany. Amen. Ny Tenin'Andriamanitra izay fakiantsika voalohany dia ho hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny andininy fahafito amby efapolo. Asan'ny Apostoly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny fahafito amby efapolo. Rehefa hitantsika izany dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Dia raiki-tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny Apostoly Ary izay rehetra nino dia niray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. A Dia niraisaina isan'andro izy ka nazoto nankeo amin'ny kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsaram-po, nidera an'Andriamanitra sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny olom-bonjena dia nanampian'ny Tompo isan'andro ho anisan'ireo. Amena. Hotohizantsika ny famakiana ny teny Soratra Masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Petera voalohany toko voalohany, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray araka ny habe famindram-pony, ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona haseho any am-parany. Izany iravoravoanareo, na dia ampalailovina vetivety ankehitriny amin'ny fakam-panahy maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy hisy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazaha-toetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Izay na tsy mbola nitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa satria inoanareo, dia ravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra mandray ny anton'ny finoanareo, dia ny famonjena ny Fanahy. Amen. Filazantsara nosoratan'i Jaona, toko faharoapolo, atomboka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa hariva an'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany. Dia nanao taminy hoe, Fiadana ho anareo! Ary rehefa nilefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tanany, sy ny lahy ny voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, Fiadanana ho anareo, tahaka ny nirahan'ny Ray Ahy no ahy nirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofon'aina ka hoy Izy taminy, Raiso ny Fanahy Masina an! Na heriko iza, na heriko iza no avela anareo hono, dia voavela izany, ary na an'iza, na an'iza kosa no tsy avela anareo hono, dia tsy voavela izany. Fa Tomasy, anankiray tamin'ny roambin'ny folo lahy, Ilay natao hoe Didymon dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, Efa nahita ny Tompo izahay, fa io kosa izy taminy. Raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanombohana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanombohana ny rantsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany volony koa ny tanako, dia tsy mba hino aho. Ary noho ny afaka avaloana dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe, Fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'i Tomasy, Atehefo eto ny rantsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany vohoko, ary aza ho isan'izay tsy mino, fa minoa. Dia namaly Tomasy Ka nanao taminy hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, Satria nahita Ahy ianao, dia nino. Sambatra kosa izay tsy nahita Ahy, nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinoanarao fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Androany indray ry havana dia alahady voalohany taorianan'ny Paka ary noho ny fanajana ny fihibohana tsy maintsy tohizana sy atao hisorohana ny fiantraky ny Covid dix-neuf eo anivon'ny fiarahamonina dia ao tokantranontsika tsirairay avy isika androany mihaona amin'ny Tompo. Ilay nitsangana ho velona mba handraisantsika ny fampianarana sy ny vatsy atolony. Tiantsika Kristy velona ary te-hampahery antsika amin'izao vanim-potoana sarotra lovantsika izao. Mandresy ny tahotra, manome fanantenana, manafaka Jeso lay nitsangana taminy maty. Ary hoy indray Jeso taminy, Fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny Ray ahy no anirako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany Izy dia nanisy fofon'aina, ka hoy Izy taminy, Raiso ny Fanahy Masina. Na helokiza, na helokiza no avelanareo, dia voavela izany. Ry na an'iza ary na an'iza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany, araka ny hitantsika ao Filazantsaran'i Jaona, toko faharoapolo, andininy faha-iraika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo. Ry havana, ampitomboina hatrany ho aminareo anie ny fahasoavana, sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompo. Ity perikopa ity dia mitantara indrindra ny fiainan'ny mpianatr'i Jesoa nandritry ny takarivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty. Nihidy aman-trano ary tsy sahy nivoaka ny trano ireo mpianatry ny Tompo satria matahotra mafy ny hovonoin'ny Jiosy. I Jesoa Kristy rahateo mbola noheverin'izy ireo fa mbola any am-pasana. Ary teo anatrehan'izany indrindra no niseho tampoka ary nitsangana teo afovoan'ny zanak'Andriamanitra ka niteny, araka izay hita eo amin'io Jaona toko faharoapolo andininy anankiroa novakintsika teo io. Eto amin'ireto andininy anankiroa, iraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ireto dia. Misy zavatra telo lo no omen'ny Tompo ireto apostoly mangovitra teo anivon'ny tahotra. Voalohany, nomena andraikitra izy ireo. Faharoa, nomena ny Fanahy Masina, ary fahatelo, nomena fahefana. Fa mialoha ny hamelabelarana ireo teboka telo ireo dia andeha hiverenana vetivety ny mikasika ny fiadanana tononin'i Jesoa amin'ireto mpianany tao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby. Ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona ary alohaloha ary, amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo, andininy fahafito amby roapolo dia ahitana ny fiandohan'ny hafatra, sy toriteny fanaovam-beloma nataon'i Jesoa Kristy tamin'ny mpianany mialoha ny handaozany azy ireo fa hiverina any amin'ny Rainy Izy. Nalahelo tokoa ny mpianany noho ny amin'ny fisarahana, kanefa nampahery azy ireo ny Tompo. Ary anisan'ny teny fampiarezana nataon'i Jesoa ity aton'i Jaona. fahefatra ambin'ny folo, andininy fahafito amby roapolo, izay mivaky hoe, Fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fomeko anareo. Amin'izao fihaonana amin'ny mpianany izao indray dia mamerina amin'izy ireo ity teny ity Jesoa, entina ampiherezana azy ireo. Fa inona moa ity fiadanana tononon'ny Tompo amin'ireto mpianatra? Samy manana ny fomba fiheviny sy ny fomba famaritany fiadanana ny Sabatan'olona. Tsy araka ny fisainan'ny olona, tsy araka ny fiheverana mahazatra ny maro, tsy araka ny famaritan'izao tontolo izao ny fiadanana ao amin'ny Tompo. hafa mihitsy ny fiadananao aminy, ary dia mahitsy sy tsy miolakolaka ny tenin'i Jesosy manambara fa, Tsy fiadanana tahaka ny fanomezana izao tontolo izao no omeko anareo, hoy ny Tompo. Te hampieritreritra mpanara-dia Azy ny Tompo rehefa nilaza hoe, Fa inona moa no soa azon'olombelona raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy? araka ny voasoratra ao amin'ny Filatsaran'i Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy faha enina amby roapolo. Azontsika raisina ohatra amin'izany zavatra lalovantsika amin'izao fotoana izao, dia ny fisian'ny valanaretina coronavirus, covid dix-neuf, mihatra amin'izao tontolo izao ankehitriny. Tsy nifidy izay hisiany izany aretina izany na mpanakarena, na mahantra, na lehibe, na ankizy, na ny nihevitra azy fa niadana, na ireo mahatsiaro tena fa mahantra. Maro ny olona manana ny fiadanana mamitaka omeny izao tontolo izao io, fa saingy sakaizan'io fiadanana io ny adin-tsaina, ny korontana, ny fifamaliana, ny eritreritra manenjika, fahasorenana, ahiahy, ady, fifanenjena ary mbola azo tohizana fa mbola lisitra maro be no azo atao manaraka an'izany. Tsy sakan'izany ny fiadanana ao amin'ny toby ary tena mifanohitra sy mifanipaka mihitsy aza. Ao amin'i Jesoa Kristy, ny fiadanana dia milaza ny fifanarahana na fihavanana amin'Andriamanitra izay tanteraka tao amin'i Jesoa Kristy maty teo ambony hazo fijaliana. Nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Amin'ny kristiana, ny fiadanana dia ilay famonjena sy famelan-keloka avy amin'i Jesoa Kristy. ka atsiarova ny fatokiana sy fahatoniana ary fifaliana eo anatrehan'ny loza sy ny fahoriana na fanenjena ary ny fahafatesana. Mampitolagaga ny fitiavan'Andriamanitra antsika rahavana, satria tsy hoe nomena antsika fotsiny ilay fiadanana fa tiany avela mihitsy. Ny fiadanana no avelako ho anareo. hoy Tompo. Io ilay fiadanana tonony Tompo, tonony Tompo eto amin'ireto mpianany ity, feno, matahotra, mangovitra, entiny Tompo mba hampahery sy hitahy azy ireo amin'ny fifanohizana ny asan'i Tompo. Velantsika izany ireo teboka telo voalaza tery aloha. Voalohany tamin'izao dia nomena andraikitra ny mpianatry ny Tompo. Rehefa avy nanonona ny fiadanana ny Tompo dia hoy Izy tamin'ireo mpianany, Tahaka ny nanirahany Ray Ahy no anirako anareo kosa. Ary hitantsika eto fa raha vanta vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nomeny ho andraikitry ny mpianatra voalohany indrindra ny fanatanterahana ny iraka. Iràna mba hanohy ny asa nataony ireto mpanara-dia azy dia nitory ny filazantsara ary hizara ny vaovao mahafaly. Rehefa nampionona ny fon'ny mpianany Jesosy dia nambarany hoe, Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy, ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Hitantsika izany ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona, toko fahefatra ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo. Ny mitory, ny mitondra famonjena, ny mitondra fanafahana ho an'ny mpiara-belona aminy. Izany ry havana no asa andrasana amin'ny Apôstôly, amin'ny mpianatra, amintsika mpanaraka Kristy. Fa tsy mihidy an-trano fa toran'ny tahotra, ka tsy hifanerasera amin'ny olona izay mila vonjy. Nomena asa sy andraikitra ny apostoly. Ary dia mahavariana ny fomba fiasan'ny Tompo fa ny olona ao anatin'ny tahotra indrindra no atsangany sy irahiny. Haninona? Mba hanehoany heriny ao anatin'ny fahalementsika. Tsapanao ny herin'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny faharesena sy fahosana tanteraka. Fohy ny vosoratra ao amin'ny. Epistily ho an'ny Korintana, faharoa ho an'ny Korintana, toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy, Fa ny heiko dia tanterahana amin'ny fahalemena hoy ny Tompo rehefa miresaka amin'i Paoly izy, amin'ny apostoly Paoly. Mifanindran-dalana eto ny fanomezan'Andriamanitra andraikitra sy ny fanolorany ny fiadanany ny olona manefy izany iraka ampanaoviny izany. Mitovy amin'ny mpiantrana ihany koa isika. Hany ka toloran'Andriamanitra andraikitra samihafa. Faharoa, nomena ny Fanahy Masina ny mpianatry ny Tompo. Eo amin'ny andininy faharoa amby enimpolo dia izao no voasoratra, Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanisy fofon'aina ka hoy izy taminy, Raiso ny Fanahy Masina. Raiso ny Fanahy Masina. Zavatra roa loha no azo asongadina eto. Voalohany, Jesosy nanisy fofon'aina ary faharoa, Jesosy manome ny Fanahy Masina. Jesosy ny voalohany nanisy fofon'aina. Ny fihetsika nataon'i Jesosy nanisy fofon'aina eto dia manambara Ilay fahariana vaovao dia ilay aina vaovao omen'ny hirany ka hahatonga azy ho olom-baovao. Olom-baovao feno fahasahiana hijoro ho vavolombelon'i Jeso nitsangana tamin'ny maty. Olom-baovao satria vonona ny hiara-hiasa sy hiara-dia amin'i Kristy ka hitory Azy amin'ny asany rehetra. Fohy ny voasoratra ao amin' ny Kor'any, Bokin'ny Epistilij faharoa ho an'ny Korintiana, toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo, Koa raha misy olona amin'i Kristy, dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, efa, indreo efa tonga vaovao ireo. Raha nampianatra ny mpianany ny hanetry teny Jesosy, voarakitra ao amin'ny Matio, toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo, dia hoy izy, Raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny olom-baovao dia olona mahafantatra tsara an'Andriamanitra ivavahany ary dia miresaka mandrakariva aminy satria manankina ny fiainany manontolo amin'Andriamanitra. Faharoa, Jesosy manome ny Fanahy Masina. Raiso ny Fanahy Masina hoy Jesosy. Andriamanitra mihitsy no manolotra ny Fanahy Masina eto. Izy no manome izany. Tsy nieritreritra ny nangataka akory ny Apostoly. Saingy Andriamanitra efa nanolotra izany avy hatrany. Na nitolotra ny mpianatra ny Fanahy Masina mba ho hery hampijoro azy ireo hiala amin'ny tahotra. Sady koa ho hery hampahomby azy ireo amin'ny fanefana ny iraka ampanaovina azy. Tsy misy asan'Andriamanitra ho vita. na vokatra tsara azo antenaina raha tsy eo ny Fanahy Masina. Tsy ho vita ny asa aniran'Andriamanitra ny hirany raha tsy izy Andriamanitra tenany mihitsy no homena anjara toerana lehibe amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Andriamanitra izany sady manira-tena no miara-miasa amintsika, no hery eto an-davorary izany asa izany. Ary dia tsy gaga izany isika eto raha vantany naniraka an'ireto mpianany Jesosy dia nanolotra ny Fanahy Masina niaraka tamin'izay. Ny olona manatanteraka ny andraikitra omen'Andriamanitra azy dia tsy maintsy ampomban'Andriamanitra ny fanahiny. Ary izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy Hamepetram-pialana mba tsy handeha aloha fa hiandry ny teny fikasana dia ny firoatsahany ny firotsahan'ny Fanahy Masina. Fa voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly, toko voalohany, fa hahazo hery nareo amin'ny hatsaran'ny Fanahy Masina aminareo. Raha zohina tokoa ny voalaza eo amin'ny Asan'ny Apostoly toko faharoa, Tamin'ny fotoana latsahany Fanahy Masina dia feno hery ny Apostoly ary nahomby tamin'ny asany izay nataony satria olona maro no nanolo-tena ho an'Andriamanitra. Ary eo amin'ny andininy faha fito amby efapolo dia voalaza fa ny olom-bonjena dia nampian'ny Tompo isan'andro satria tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana. Niainga avy any am-pon'Andriamanitra mihitsy ny hetaheta te hanolotra fanahy masina ho antsika. Ary ny tsy hanavan'Andriamanitra fa tiany homena izany fanahy masina izany avokoa ny sokajin'olona rehetra, araka ny teniny hoe, Amin'ny andro farany no handatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, hita any amin'ny bokin'i Joela, toko fahatelo, andininy voalohany. Matoa omen'Andriamanitra antsika ny fanahiny dia porofo milaza izany fa Tena ilaintsika ny toerany sy ny asany izany Fanahy Masina izany. Noho izany dia zava-dehibe sy tsy azo hahaivanina ny fitalahoana sy ny fangatahana ny Fanahy Masina ho hery, ho mpanolo-tsaina, ho mpisolovava, ho mpitari-dalana, ho mpanahy masina, ho mpitarika amin'ny fahamarinana ary ho mpampianatra. Hoy tokoa ny fampanantenana nomen'i Jesoa hoe, Koraha ianareo na dia ratsy aza. Mahalala hanome zava-tsoa zanakareo, tsy mainka avy any Ray izay any An-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka Aminy. Hita ao amin'ny Filazatsara Lioka toko faha-iraika ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Tena fampanantenana sy fanomezan-toky omen'Andriamanitra antsika io vao mendiko. ny fanahiny. Ary fahatelo, nomena fahefana ny mpianatry ny Tompo. Na helokiza na helokiza no avelanareo, dia voavela izany, ary na an'iza na an'iza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Misongadina eto ilay hoe miaraka ny fanirahana sy fanomezan-toky, ny amin'ny lanjan'ny asa izay atao sy anirahana ny mpianatra. Misy fahefana goavana nomena ny mpianatra amin'ny fanatanterahana izay asa anirahana azy. Fahefana izay miantraika any amin'ny fiainan'ny sokajin'olona rehetra na iza na iza. Fahefana hamela nahitana ny fahotan'ny olona. Fahefana hamehy na hamaha. Fahefana hamela na tsy hamela heloka. Ary toa mampahatsiahy ny tenin'ny Tompo tamin'i Petera sy ny Apostoly hoe, Na inona na inona fehezinareo ety ambony tany, dia hofehezina any an-danitra. Ary na inona na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra, ao Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo, ao Matio ko toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Tsy teny natao sy natokana ho an'ny Apostoly sy ny dibony amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ihany, fa teny sy fahefana kosa omena ho an'ny Fiangonana manontolo. Aona ny anazavana izany? Na elokiza na elokijo no avelanareo dia voavela izy, ary na an'iza na an'iza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Ny Fiangonana ry havana misolo tena an'i Kristy mitohy ny filazantsara izao tontolo izao. Ary amin'izany dia miara-miasa amin'ny mpitory ny Fanahy Masina, ka sady momba ny mpitory izy no mandresy lahatra ny olona izay toriana mba ho tonga amin'ny finoana ihany koa. Koa ho tsarain'izao tontolo izao, arakaraka ny andraisany izany teny toriana aminy izany na ny andavany an'izany. Izay manaiky ny asan'ny Fanahy Masina izany hoe nandrain'i Jesoa Kristy ka nino Azy dia handray ny famelan-keloka. Ary izay nandà kosa dia mbola ao amin'ny fahotany ihany. Araka ny hitantsika ao amin'ny Filazaran'i Jaona toko fahavalo andininy faha efatra amby roapolo sy toko fahasivy andininy faha iraika amby efapolo. Amin'izany ny tenin'i Jesoa dia tahaka izao, Koa izany nilazako am taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Koa ny asa fitoriana ataon'ny Fiangonana no mba ny Fanahy Masina no amelana na tsy amelana ny heloky ny olona. Izay ry havana ilay fahefana. Izay no nahatonga an'i Paoly angavy mafy hoe aza mamono aza mamono ny fanahy. Loza ny manohitra ny Fanahy Masina no mandà ny asany ny hanaovana tsinontsinona azy. Ny Fanahy Masina mantsy amin'ny alàlan'ny fitoriana atao fiangonana, mitondra antsika amin'ny finoana sy ny fibebahana. Ary rehefa miaina ny finoana marina sy ny fibebahana marina isika dia mandray ny famelan-keloka. Tsy misy fanantenana amin'izay tsy mety manaiky ny asa fanahy masina na tsy mety mibebaka. Tsy voavela ny helony ary tsy hahazo famelan-keloka satria levona sy maty ao anatiny ny hetahetan'Andriamanitra te hamonjy azy sy hitarika azy ho amin'ny fibebahana. Io no nahatonga ny Tompo hiteny hoe, Izay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy hahazo famelan-keloka, ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahafolo, ao amin'ny Filatsaran'i Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy faha Iraika amby telopolo sy roa amby telopolo. Ny famelan-keloka dia efa nomena ahy, fa isika no tsy nandray. Hoy Paoly manamafy izany hoe efa Andriamanitra mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Any amin'ny Epistily ho an'ny Romana, toko fahadimy andininy fahavalo. Ry havana mahalala, Tena zava-dehibe ny asa Fanahy Masina izay mitaona antsika ho amin'ny finoana, mba tsy hihatra amintsika izany hoe tsy mahazo famelan-keloka noho ny amin'ny tsy fetezana hibebaka. Koa aza avela handalo fotsiny ary ity andro androany ity, nandrenesanao ny hafatra mahafaly avy amin'ny Tompo. Andron'ny Fanahy Masina. Andron'ny fitaomana antsika ho amin'ny finoana sy fibebahana andro ny famelan-keloka. Eto am-pamaranana dia mamelà ahy hame indray izay rehetra voalaza teto. Nomena andraikitra hitory filazantsara ny mpianatra mpanaraka ny Tompo, ny Fiangonana. Nomena fanahy masina sy ny fiadanana Andriamanitra. Nomena ny fahefana. Ianao koa tia Andriamanitra omeny izany andraikitra izany miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina sy ny fahefana avy any ambony. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe, Vonona ho amin'izany ve isika? Izay mandray an'i Kristy no mahita fiadanana eo afovoan'ny tabataban'ny ady tany. ary izay mandray ny famonjena no atao hoe zanaky ny fiadanana. Amen. Izao ry havana ny hafatra sy fampielezana antsika androany ary ho entintsika indray koa mamakivaky iny herinandro ho avy iny. Hafatra ao amin' i Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faharaika ambin'ny folo, Fa Izaho mahalala ny hevitra hiverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary ao amin' ny Epistily ho any Rômana toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo, Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, Boky isika hiara-hanaiky sy hanambara ny fanekempinoana izay iraisantsika amin'ny finoana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Ray sy Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy Zanan'Allah Tokona Tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny Fanahy Masina, naterak'i Maria Virjiny, nijanona raha lapaky Ponto Pilato. Niombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina. Nidina tany amin'ny fiainan-tsita, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, Mipetraka ankavanan'Andriamanitra Ray sy Soa, avy any iavia ny tsara, ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia mbola ampifaliana hatrany ry havana ny hiarabanantsika anio, amin'ny anaran'ny Mpitandrina sy ny Comité FPM à Toulouse, any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any. Toy izao ny vaovao voaray eto am-pelatanana. Vaovao nasionaly, fanompoam-pivavahana sy fotoam-bavaka. Ho fitaizana ny fanahintsika amin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra, dia mbola azontsika atao ny manaraka fotoam-bavaka sy fiofanana mandritry ny herinandro, ny alatsinainy, Talata, Alakamisy ary Zoma amin'ny efatra ora hariva sy amin'ny fito ora hariva amin'ny alalan'ny radio Vatsy FPMA. Ny Alarobia dia amin'ny efatra ora hariva ny fotoam-bavaka ary misy fiofanana, SAP, KNPL, amin'ny valo ora alina. Vaovao Tafo, Filazana manjo, amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny havana malala anay, Rasoanaivo Paul Gervais, dia nantsoiny iray hody any aminy ny alahady faharoa ambin'ny folo aprily roapolo sy roa arivo rehefa nivahiny enina amby enimpolo taona teto an-tany ho ny zanany Rasoanaivo Solo Asambarana Paula Elie sy Andriananja Narindra Kirsch. araka ny baikon'ny Soratra Masina. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Tompo Ray malala o, mbola te hisaotra sy hankasitraka Anao izahay ankehitriny fa tanteraka soamatsara izao fotoam-pivavahana izao izay nahafahanay nanakafaka ny lohahevitra hoe Ny asa fanompoana miaraka amin'ny Fanahy Masina sy ny fahefan'Andriamanitra. Misaotra Ray ô fa mbola nomenao fotoana nahafahanay nihaino sy nandray ny teninao mandrosoa anay bebe kokoa amin'ny fahalalana anao. Ankehitriny Tompo ô meteza ianao hihaino izao vavaka sy fangatahana iraisanay fo sy saina eo anatrehanao izao. Izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malala anao. Tianay entona eto aminao ireo namanay izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao. N'inon'inona anton'izany, Vangizo reo Tompo mba sy diso anjara amin'ny fahasoavanao. Mivavaka aminao izahay ho an'ity fiangonana misy anay ity, NFP Matoloza izany, ho fiangonana hahay hiaina tokoa ny teninao ka hitombo ao anatin'ny fifankatiavana sy hazoto hitana amin'ny firaisana aminao. Mivavaka aminao Tompo ho an'izao tontolo izao izay miady amin'ny valan'aretina coronavirus. Arovy ireo mpitsabo isan'ambaratongany Sitran'ny marary. Da io izay isaka rehetra atao hiadiana amin'izany aretina izany. Voafetra Tompo ny herin'olombelona fa ny herinao kosa dia lehibe indrindra. Ary mahavita ny tsy takatry ny sainay Ianao. Ka izany no italohanay Aminao. Mivavaka Aminao koa izahay ho an'ny Fiangonana rehetra maneran-tany. Ho fanilo sy fahazavana eto amin'izao tontolo izao anie izy ireny. Ahakambanay izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo Jesoa anay manao hoe, Rainay izay any an-danitra, ho masìna anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny heloka ahy tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Araza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, vao manafana amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Izao ny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo ry malala, ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha amin'ny Fanahy Masina. Ho aminareo rehetra ve ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina? Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo.